ده مترم مجموعة جروب 8 تمام بتاعنا احنا ده الامتحان طب الحل بقى دي كده used in C program to write comment the function printf is called in order to print out a certain message in the flowchart the diamond diamond طبعا لو عامل كده ماشي the diamond and SysHub is used for taking decisions. The C program execution and testing has four phases. Editing, compiling, linking, executing. The different data types that can be used in source code are integer, double, float, char. The format specifier %d is used to format integer numbers. اف اي بيساوي لو اي بيساوي اتنين تعالى مع بعض الحاجة دي لازم تعملها بهذا الشكل لو الاي بيساوي اتنين ماشي خلاص بعدين البي تلاتة السي أربعة والدي بصفر What is the value of each of the numeric numbers? Hold a minute بيقول لك power C أس B في A أس اي آه، ناقص power يعني power يعني إيه تلات باور يعني بيقول لك مثلا إن سي أس بي السي بكام السي بأربعة أربعة والبي بكام بتلاتة يبقى أربعة أس تلاتة مضروبة في إيه ناقص دي اتنين ناقص صفر باتنين يبقى أربعة أس تلاتة مضروبة في اتنين بمية تمانية وعشرين يبقى الخارج بتاع أول رقم كام مية تمانية وعشرين بعد كده لما يحط لك الحاجة في قوس يعني تتنفذ الأول تتنفذ الإيه الأول فين الأقواس أيوة أدي أول قوس أهو وأدي تاني قوس أول قوس B ناقص A ال B بكام <clears throat> ال B بتلاتة يبقى تلاتة ناقص ال بكام باتنين ادي كده أول قوس مضروب فيه السي على السي اللي هو بأربعة على القوس ده اللي هو ايه زائد بي ايه زائد بي بكام ايه زائد بي يعني بخمسة اتنين زائد تلاتة على على كام على أربعة يعني زي ما بتقول أربعة على خمسة على أربعة أربعة على خمسة على أربعة مكان مكان بسط يعني كأنك بتقول ستاشر على خمسة الكلام ده مضروب في ايه في واحد ستاشر على خمسة في واحد يعني ستاشر على خمسة يعني الكلام ده يساوي تلاتة واتنين من عشرة خلاص فالرقم ده يساوي تلاتة ال value بتاعته اتنين عشر طيب اللي تحت نفس الكلام بيقول لك باور بيوسي اس بي بكام بتلاتة وايه باتنين ماشي مضروبة في A على C زائد باور القوس ده يبقى نعمل power الأول هنقول الإب كام بكام باتنين على ال C بأربعة زائد power D. ال D بكام صفر أس أس إيه زائد بي أس إيه زائد بي الإيه باتنين والبي بتلاتة يعني صفر أس آه، صفر أس خمسة بكام؟ صفر يبقى دي كل ال term ده كله راح يبقى اتنين على أربعة هيساوي نص خلاص يعني خمسة من عشرة طيب دي C C بكام؟ بأربعة زائد الجذر التربيعي B في بي B بكام بتسعة تلاتة في تلاتة خلاص على A في A في C الايه A بكام باتنين اتنين في اتنين بأربعة أربعة في C أربعة في أربعة في ستاشر يبقى أربعة زائد طبعا جذر التسعة تلاتة على ستاشر هنا أربعة في أربعة بستاشر يبقى سبعة على ستاشر سبعة على ستاشر ده ال value بتاعتها اللي بعده plus plus c. يعني نضيف للسي واحد قبل ما يخش في أي برنامج يعني السي هيساوي خمسة أوكي طيب The program must contain the function main أكيد طبعا صح The function scanf is used to print out the screen لا scanf بتدخل input احنا ممكن نعمل هو بيقولك صح وغلط انا هعتبر ان دي مسألة صح وغلط مع التصحيح فطبعا اللي بيعمل آه print out اللي هو اللي بيعمل print out ده اللي اسمها print if اللي هي الدالة دي خلاص اللي بيطبع يعني خارج على الشاشة هو print ايه اف ادي اول حاجة مش سكان اف او ممكن تاكس ممكن تقول له ان سكان اف دي ما بتعملش برنت ما بتعملش برنت اوت بتقول له سكان scan اف دي is used to enter okay values of variables variables from the keyboard variables متغيرات يعني تمام متغيرات بيكتبها من ايه من الكيبورد دي قاعدة scan if variables okay variables from the keyboard خلاص دي قاعدة scan f شوف اللي بعده يقول لك i++ increases the value of i by 2 لا i++ يعني increases the value of i by 1 اوكي okay, by 1 يعني دي تبقى واحد The slash n character is used to move the cursor to the left to the left one character لا الكلام ده غلط slash n slash n خلاص يعني enter new line او بتخلي الكورزر بتاع الماوس كورزر خلاص at أو on a new line تخلي بتاع الحاجة بتاعت الماوس إن هي تبقى في سطر جديد يعني أنت كتبت هنا وخلصت الشغل بتاعك لما تعمل سلاش إن تمام ينزل على السطر الجديد من الشمال ويبدأ من هنا خلاص خلي ال cursor on left خلاص في الشمال آه، خط جديد سطر جديد slash n انتر ا نيو لاين والكرزر اللي هو بتاع ال mouse ال mouse ده يعني سهم الماوس بيكون على الشمال في إيه؟ في الخط الجديد فدي طبعا هتبقى غلط مش b مش بيرجع هو حرف لا ده بينزل سطر جديد The execution errors deals with the spelling mistakes in a code. execution error تعال نشوفها طبعا ادي غلط execution error زي مثلا ايه آه على الزيرو مثلا قسمت على ال zero. واحد على صفر ليس له معنى ليس له تعريف فلما جيت نفذت البرنامج قال لي لا ده في حاجة غلط لكن اللي بيتعامل مع ال spelling mistakes ده بنسميه سانتكس syntax error spelling mistakes يعني بدل ما اكتب integer كتبت tint او كتبت اي حاجة مش مظبوط تمام ال logical error بالمرة ال logical error ده the output is not expected يعني انا مثلا حط الخارج اللي انا كنت عايزه ما ما طلعليش ما طلعليش مظبوط يعني انا قلت مثلا اكسب بواحد و y باتنين و z بتلاتة و لما جيت كتبت القاعدة كتبتها مش صح بدل ما اكتب واحد زائد اتنين كتبت واحد في مش عارف حاجة كده يعني شبه يعني. تمام فده غلط في ك logic غلط the output not expected تمام مظبوط نكمل يقولك the word three flag can be used as a variable name طبعا الكلام ده غلط لأن في قواعد تسمية المتغيرات مينفعش أبدأ برقم complete the following table if the condition one or zero يعني لو كلام لو القاعدة صح حط واحد لو القاعدة غلط حط زيرو تعال نشوف آه. يقولك لك ال i بستة وال j باتنين ال i بستة يبقى ستة على ستة هل دي بتساوي اتنين زائد تلاتة يعني هل واحد بتساوي خمسة الكلام ده غلط فيبقى إيه صفر تحط في أول خانة إيه صفر بعد كده بيقول لك إيه هل الآي اللي هي ستة لا تساوي في البرمجة يقول لك لا تساوي يعني كده لا تساوي الستة في التلاتة يعني الستة لا تساوي تمنتاشر الكلام ده الكلام ده صح وتحط واحد خلاص اللي بعده العشرة أكبر من أو تساوي الآي اللي هي ست ناقص الجي اللي هي اتنين ستة ناقص اتنين أربعة يبقى الكلام ده صح العشرة أكبر من أربعة تحط واحد نكمل الاتنين فيه اتنين في اي اي بيساوي ستة اتنين في ستة ناقص سبعة اتنين في ستة بكام باتناشر اتناشر ناقص سبعة ماشي أصغر من أو يساوي الجيليا كام اتنين ناقص تمانية لأ طبعا ليه لأن اتنين في ستة باتناشر اتناشر ناقص سبعة بخمسة خمسة أصغر من أو يساوي سالب ستة بتقول خمسة أصغر من أو يساوي, أو يساوي سالب ستة طبعا الكلام ده غلط فتحط صفر ماشي طيب اوكي اللي بعده بيقولك ال i اللي هي ستة لا تساوي لا تساوي ايه خارج القسمة اللي هو i على j i على j الاي بكام بست على j خارج باقي القسمة ست على j اتنين زائد تلاتة دي معناها ايه يعني هل الستة لا تساوي قصدي كده بصفر زائد تلاتة يعني هل الستة لا تساوي التلاتة الستة ما بتساويش التلاتة الكلام ده صح هي إيه أكبر منها ماشي طيب لو قلت ال j اللي هي بتساوي اتنين ماشي plus plus. تساوي اتنين صح لأن هو البلاس بلس دي معناه إنه يزود واحد لو دخلت في عملية حسابية لو دخلت في عملية حسابية إذا مفيش عملية حسابية فهتساوي اتنين فالكلام ده مظبوط خش على السؤال اللي بعده طب لو كان العكس يعني لو كان مثلا البلاس بلس كت هنا plus plus j هنا في الحالة دي مش يعني هتقول هيساوي الاتنين الحالة دي تبقى false تبقى صفر لأن هو هيزود واحد قبل ما يخش هتبقى تلاتة مش اتنين خلاص تفرق طبعا plus plus قبل ولا بعد اوكي طيب السؤال اللي بعده draw a flow chart to generate table of squares تربيع وتكعيب أرقام صحيحة من واحد لعشرة ادي ال flow chart اهو بس كل اللي هتعمله انك هتشيل القاعدة الأخيرة دي وتحط عشرة يعني ال i اصغر من او بيساوي الايه العشرة طيب كمل write a program to print out دي طبعا خدناها قبل كده اللي هي بتاعة السبيسفاير اللي هي بتاعة آه، المسافات مسافات اليمين ومسافات الشمال اعتقد موجودة alignment output تمام خدناها في ال alignment output واخدناها تاني برضو في قاعدة جديدة مش فاكر هنا فين بالظبط بس هي alignment output تمام في الفيديو ده طيب تعالى بقى نعمل البرنامج ده مع بعض كده سويا ونشوف هنعمله ازاي نبدأ احنا عملنا واحد زي ده كده بس ايه ما كانش اريا وفوليوم كان مساحة ومحيط إيه المثلث طيب هنا عايز يعمل إيه بقى رايت سي بروجرام program المساحة وبتا... وال... والحجم الأسطوانة لما يكون ال radius بتاعها وال height آه يدخلها المستخدم خلاص هو مديك القاعدتين اللي أنت هتستخدمها كل حاجة مفيش أي حاجة صعبة هنا يعني آه نكتب البرنامج مع بعض سي بروجرام include standard input input.h okay okay main كل محتاج من هنا القاعدتين دول بس هقولك هتعملهم ازاي دلوقتي مين طبعا بما ان الحاجات دي هيبقى فيها كسور وكده فانت احجز الارقام بتاعتك فلوت float A و V تمام ده كده عشان يحسب الايه المساحة ويحسب الحجم طيب انت عندك ايه الثوابت في المسألة هنا عندك ال pi بتاعتها 14 وعندك ال r هيدخلها المستخدم والاتش هيدخلها المستخدم خلاص ار وخلاص ال radius float يعني مفيش مشكلة كله float مفيش مشكلة خلاص ايه الحاجة الوحيدة الثابت الثابت ان ال pi بيساوي 3 واربعتاشر دي هتحطها هتحطها كده مثلا في البرنامج بس مش هنا دلوقتي يبقى اتفقنا المساحة لها مكان في الذاكرة 2 pi هنضيفها دلوقتي ال r اديتها مساحة الاتش اديتها مساحة الذاكرة بهذا الشكل خلاص كده حجزت ايه الخانات بتاعتي اقول له برنت اف اقول المستخدم انتر تمام اكيد طبعا radius the radius and height of the cylinder صح كده وعلشان المستخدم يحط الحاجات دي من عنده لازم يستخدم scan f scan f طبعا عشان الارقام اللي هيحطها float فنقول scan f float اوكي هيحط كام رقم رقمين في اتنين float اول رقم هيحطه بتاع ايه احنا قلنا radius فهتبقى r تاني قلنا هيحط height فتبقى h يبقى هو كده هيحط ال radius وال ايه وال height وليكن مثلا حط ال r بتساوي تلاتة و h بتساوي اتنين في اي مشكلة تمام طيب بس هو كده دخل المش... دخل القيمة اللي هو عامل عليها العملية تمام يبقى كده تحط القاعدة بقى بتاعتك عايز تحسب المساحة تقول له ان ال A بتساوي اتنين الباي بتساوي كام تلاتة واربعتاشر خلاص في ال R ال R زي ما هي كمتغير في ال H برضه متغير خلاص اتنين في تلاتة واربعتاشر في R في R اللي هو R تربيع خلاص وتقفل دي هاي تبع لك القاعدة تقول انت بعد ما يتبع القاعدة تقول له برنت اف تبع لي اوكي آه، uh, the value of او تقول له the area of the cylinder is طبعا تعمل اف تمام تطلع بره تقول له طلع لك قيمة ال a خلاص هتطبق قاعدة اللي هي ال volume بتساوي ال pi اللي 14 تضربها في ار في ار عشان ار square في اتش تقفل بتقول له برنت اف اوكي ذا volume of the cylinder is ممكن تقول له is equal مفيش أي مشكلة كل ده يظهر على الشاشة أساسا بتقول برسنت اف خلاص تطلع بره تحط قيمة ال في بس وتيجي في الآخر تقول ريتيرن زيرو ريتيرن تقفل البرنامج بهذا الشكل طبق كده البرنامج قال لك اه برضه ما ننساش حاجة برضه إن احنا نحط slash ان عشان ينزل لسطر جديد slash ان في ال print out عشان ينزل لسطر جديد ماشي انتر ذا radius and height of cylinder هيحط ال radius مثلا اتفقنا ان احنا نحطها في البرنامج هنا بكام بتلاتة وال height باتنين هيحسب لك بقى ال area والكالندر والحجم خلاص ده كده هو ال midterm آه، بتاع مجموعة تمانية سنة ألفين وستاشر شكرا